kau denganku Hitar Hanya kalah Three, two, one. Ow, ow, ow, ow.

mati Semua pecah, piston pecah, belok pecah, muka pecah ah, eh, eh, eh, eh, eh. eh.